nachdem wir zum Erdgasstreit zwischen Griechenland und der Türkei, es hieß, Sie würden heute möglicherweise mit dem türkischen Präsidenten Erdogan telefonieren. Haben Sie das schon getan oder haben Sie das vielleicht vor? Und wie bewerten Sie die Rolle Frankreichs in dem Streit? Frankreich hat sich ja da klar auf die Seite Griechenlands gestellt. Danke. Also ich glaube, dass wir alle ähm, als Mitgliedstaaten der Europäischen Union äh, dass die Aufgabe haben, natürlich die Rechte und die ähm, Dinge, die unsere griechischen Freunde vorbringen, sehr ernst zu nehmen und sie auch zu unterstützen, wo sie recht haben. Dennoch äh, habe ich mich immer wieder dafür eingesetzt, dass es zu keinen weiteren Eskalationen kommt. Und das geht äh, zum Teil eben nur dadurch, dass man auch mit beiden Seiten immer wieder spricht. Und äh, die Dispute, die es dort gibt über die Aufteilung der Wirtschaftszonen, sind, ähm, können auch nur gemeinsam äh, geführt werden. Dafür setzt sich Deutschland ein. Ähm, ich habe mit äh, dem Präsidenten Macron sehr intensiv über das Verhältnis zur Türkei gesprochen, das ja sehr vielfältig ist. Die Türkei ist NATO-Partner. Der Konflikt ist im Grunde einer zwischen zwei äh, NATO-Mitgliedstaaten. Das kann uns ja nicht äh, kalt lassen, sondern auch da, auch schon aus dem Grunde, muss man versuchen, innerhalb des Bündnisses die Dinge zu klären. Ich habe im Übrigen ansonsten heute nicht mit Herrn Erdogan gesprochen, werde es auch heute nicht mehr tun, bin aber sehr häufig mit ihm im Gespräch und wie immer werden wir Sie umgehend informieren, wenn es stattgefunden hat.